no blood to Ibrahim, patriotas, kako ti? Sagapo, sagapo, molom, sagapo, sagapo, sagapo, sagapo, molom, sagapo. Sagapo, sagapo, molom, sagapo, sagapo, sagapo, sagapo, molom, sagapo. Ποπιετά, ανιμέ, ποπιετά, κακό, πι. Σαν κακό, σαν κακό, σαν κακό, Singapore, Singapore, Singapore, Singapore, Singapore.